Leute, kennt ihr noch Cube World? geht, ich bin Yokai und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe von Yoshio von einem neuen Game gehört, das so eine Art spiritueller Nachfolger, Schrägstrich bessere Version von dem Minecraft-Killer in Anführungszeichen ähm, Cube World sein soll, das von einer Community von Fans entwickelt wird, gratis und äh, jeder sich das runterladen kann. Es heißt Valorant oder Valoran, ich glaube Valorant soll es heißen. Ein Voxel-RPG, das genauso wie Cube World aussieht und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, das einmal runterzuladen und für euch anzuspielen. Let's go! Okay, hier sind wir im Spiel. Äh, ich probiere mal, dass ich den Controller angeschlossen bekomme. Ich hoffe, es unterstützt Controller. Bla bla bla, you can create an account over at account accountvalorant.net. Okay, also man braucht einen Account. Okay, ich mache mir mal schnell einen Account. So. Ich konnte auch kein Seed eingeben oder so. Ich mache das jetzt mal im Singleplayer. So, das sieht, das sieht 1 zu eins wie Cube World aus. Und wir haben sogar schon verschiedene Startklassen. Ich glaube, das sind sogar mehr als bei Cube World. Zum Beispiel Hammer und, und Axt und so hatten wir nicht. Wir hatten ja nur Krieger, Magier und Ranger. Oder nehme ich ein Schwert. Das sieht auch ziemlich cool aus. Die Daggers scheinen ähm, noch gelockt zu sein. Okay, also wir haben nicht wirklich viele Sachen zum, zum ähm, Einstellen. Der Character Creator ist noch in einer sehr frühen Phase. Betreten wir mal die Welt. Wow, wow, wow. Ah, okay, jetzt habe ich Controller-Support, also so richtigen. Also jetzt geht's auch. Org, Org, Elf, Human. Wir werden direkt in eine Stadt, ähm, in eine Stadt geworfen. Oder in ein Dorf. Okay, lass mal gucken. Ähm, Dreieck, Kreis, X, X ist Jump. Viereck ist hinsetzen, was auch immer das bringt. Eins ist der Gleiter. Oh, wir haben sogar einen Gleiter. Der sieht ein bisschen aus wie bei Avatar. Okay, auf Steuerkreuz unten öffne ich das Inventar. Rechts ist die Map, die aber nicht wie ein Cubart aussieht, sondern ähm, sondern halt wie eine Map eben. In Cubart, Cubart hatte eine sehr coole äh, Map-Ansicht. Die haben quasi die ganze Welt richtig dargestellt in ihren Voxel, in ihrer Voxel-Optik. Okay, auf R2 ziehe ich meine Waffe. Und wie greife ich an? Ich glaube, die Steuerung ist noch nicht richtig für Controller optimiert, leider. Deshalb muss ich mal mit der Maus und Tastatur spielen. Linksklick schlage ich zu und es sieht absolut... Uff. Das sieht nicht aus wie ein Schlag. Das sieht aus, als ob ich jemanden mit meinem Hammer streicheln möchte. Mount Lantern auf F. Ja, irgendwie nicht so. Land. Achso, Mount Schrägstrich Lantern. Ach, G ist Lantern, okay. Ah, okay, dann kann ich mich dann im Dunkeln zurechtfinden, ich verstehe. Cast Hit, oh, Social? Was haben wir denn bei Social? Ah, sogar eine Freundesliste, das ist cool. P-Spells. Wahrscheinlich, falls ich Magier bin. Elf Relook. Okay. Okay, hier fehlen irgendwie noch die Soundeffekte. Also die Kampfsoundeffekte. Irgendwie macht er das mit dem Glider aber nicht so richtig. Warte mal. Glider auf Shift. Oder muss ich den irgendwie... Habe ich den irgendwie abgerüstet? Ein Eagle Level 6. Nee, mit dem lege ich mich nicht an. Aber vielleicht mit dem Schaf hier. Komm her. Bam. Bam. Ich fahre mich erstmal an den Dorftieren hier hoch. So, ich bin Level Up. Ein Skillbook oder so habe ich, glaube ich, nicht. Hi, would you like to talk about our Lord and Savior... Motherfucker. Der ist mir in meine Attacke reingerannt. Jetzt greift er mich an. Der ist Level 8. Boah, ist das denn für eine Dodge Roll? Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay, ich bin tot. Na gut, whatever. Ich werde jetzt erstmal die Map äh, erkunden. Let's glide. Oh, dieser Baum lebt. What the fuck? Was passiert mit der Welt? Ich weiß nicht warum, aber das hat, erinnert mich so ein bisschen an Inception. Wie sich hier alles so aufbaut. <laughs> okay. Ich weiß nicht, ob ich davon ein Freund bin. Es gibt noch keinerlei Kampfanimation. Also man sieht, es ist noch in einem sehr, sehr, sehr, sehr frühen Stadium. Noch nicht wirklich zu vergleichen mit Cube World, auch wenn Cube World selber nicht so... Wow. Wow, wow, wow. Ein World Boss. Gentle Giant Undead. Er ist, ja, er ist gentle. Er wird mich doch nicht angreifen, oder? Nein, wird er nicht. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Ich habe ein Haus gefunden, in dem eine Schatztruhe drin ist. Ja, okay, klar, ich nehme einfach die ganze Schatztruhe mit. Warum nicht? Was habe ich bekommen? Ein Langschwert. Power 10, 2 bis 10. Der Hammer hat 10 bis 12. Nee, Hä, meine Maus ist gelockt. Hallo? Ich kann nicht mehr mal angreifen. Ich kann nicht angreifen. Ich kann nicht mehr angreifen. Ich kann höchstens mit dem Controller... Hallo? Okay. Okay, dann logge ich mich mal aus. Zack. Ich habe mit dem Skill sogar, mit dem Schwert sogar mehr Skills. Ich kann zum Beispiel einen normalen Schlagangriff machen. Aber ich kann auch nach vorne stürmen. Also wenn ich Ausdauer hätte. Hier, zack. So eine Art Gap Closer, Schrägstrich Dash. Man sieht einfach gar nichts auf dieser Map. Aber demnach kann ich schon mal urteilen, dass die Welt nicht random generated wird, sondern anscheinend fest vorgegeben ist. Das Angreifen mit dem Schwert ist ziemlich haklich. Okay, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Giant Orc hier aufnehmen sollte. Ich probier's mal. Das ist jetzt auf einmal ein anderer World Boss. Wow. Die Dodge Roll, die geht aber auch 10 <laughs> Meter weit. Ich dodge erstmal direkt ins Nachbardorf. Mit denen sollte man sich vielleicht noch nicht anlegen. glaube, ich erklimme mal diesen Berg. Ja, ich habe Bock, diesen Berg zu erklimmen. Okay, diesen Berg zu erklimmen ist ziemlich nervig, denn er geht nicht automatisch die Stufen hoch, sondern muss halt sehr viel springen. Aber so geht das eigentlich hier. Über den Wolken. Betreten wir ein neues Biom? Sieht so aus, ne? Der nimmt ja gar kein Ende. Ja, ich glaube, so langsam bin ich oben. Hoch über der Welt. Hoch über das Skybox sind weit und breit keine Gegner. Wo bin ich denn überhaupt? Ah, okay, in der Mitte der Map. Meine Damen und Herren, ich bin auf dem Olymp. Ich bin ein Gott geworden. Ich habe diese Welt verlassen auf meiner Suche nach unendlicher Erleuchtung. Und jetzt steige ich wieder runter. Jetzt sinke ich tief. Gibt's hier Fallschaden? Ja, okay, es gibt Fallschaden. Ich frage mich, wie man hier Reittiere bekommt. Vielleicht muss ich die entsprechenden, die entsprechenden Tiere erstmal füttern mit irgendwas oder so. Ich meine, bei Cube World war das ja auch so, dass man die Tiere mit bestimmten, mit bestimmten Essen füttern musste, um sie zu zähmen. Oder war das so? Dass man die Tiere füttern musste? Ich weiß es gar nicht mehr, to be honest. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen hochfarmen und dann mal einen Kampf gegen so einen World Boss aufnehmen. Was ist das denn? Giant Jack? Jackalope? Der ist aber nicht gentle. Ist das ein Boss? Wird er mich töten? Ich probier's mal. Hallo? Okay. Töten wird er mich nicht. Zumindest greift er mich nicht an. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Ja, ich probier's mal. Aber ich kann mich im Kampf heilen. So, zack. scheiße, ich bin gleich tot. Ich muss mich nochmal heilen. So. Mit ganz viel Heal klappt das doch. Ja, Mann. 340 XP. Wow. Und einen riesen Beutel bekommen. Ein Color habe ich bekommen. Ein Gürtel. Tame. Ach, das ist ein Halsband. Thames Wild. Natürlich Gürtel. Äh, heißt ja äh, Belt. Thames Wild Animals within 5 Blocks. Ich kann mir jetzt ein, ein Mount holen. Ich hole mir das Piggy hier. <laughs> das wird jetzt mein Mount. So, einfach nur rechtsklick, ne? Anscheinend. Zack. So. Jetzt ist es mein Animal. Es folgt mir. Kann ich es umbenennen? Ich kann es nicht umbenennen, glaube ich. Auf G war... Ne, auf F war das Reiten, eigentlich. Aber ich kann auf diesen Pick nicht reiten, oder? Lass mich auf dir reiten! Mount F kann nicht drauf reiten. Stirb! Es musste leider sterben. Es war ungehorsam. Es wird alles gelootet, wie in Gothic. Alles wird mitgenommen und irgendwann verwertet. Den Löwen, den könnte ich tamen, wenn ich noch so einen Collar hätte. oh, ich hab sogar eins. Zack. So, kann ich jetzt auf dem reiten? Wieso kann ich nicht auf dem Löwen reiten? Wieso kann ich hier auf nichts reiten? Okay, greift der wenigstens die Gegner an, die ich auch angreife. Ist das Mount einigermaßen nützlich? Macht das irgendwas? Wieso kriegt das Mount Schaden? Es steht genau in meinem Angriff drinne. Geh mal weg da. Ich kann das Monster kaum angreifen, ohne dass ich meinen Mount treffe. Absolut useless. Absolut useless. Du wirst zu Lasagne verarbeitet. Ich bin der Avatar. Ich beherrsche die Luft. Ich kann fliegen. Oder zumindest gleiten. Ich glaube, so viel mehr werde ich jetzt nicht sehen im Singleplayer. Ich probiere mal den Multiplayer. Magier. Mal gucken, wie der Magier sich spielt. So. Wir befinden uns auf dem Multiplayer-Server. Und ich sehe schon direkt die erste Person. Es spielen tatsächlich Leute das Spiel im Multiplayer. Sinbad. Oh, ich kann einmal mit dem Stopp zukloppen. <laughs> Das sieht eher aus, als ob ich Rasen mähe. Mit so einer Sense. Hier, zack, zack. Und auf der rechten Maustaste habe ich einen Feuerball. Huch, was war das denn? Irgendwie kam da nichts. Oder? Ach doch! Ach da! Der kriegt jetzt einen Feuerball. In die Fresse. Bam. Wow, mach nur zwei. Da bin ich ja im Nahkampf effektiver als Magier. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin viel effektiver, <laughs> wenn ich, wenn ich einfach nur mit meinem Stock, Stock angreife. Man kann... Es gibt tatsächlich Dungeons in diesem Game. Naja, laut Chat. Da bin ich aber verwundert. Ach da, Sindbad und Pain. Okay, also die braunen Kreise auf der Map sollen angeblich Dun Dungeons darstellen. Okay, gerade leckt das Server richtig hart. Wow. Wow. Wow. Was geht hier vor sich? Warte. Ich bin am Ende der Welt. Wow, wow, wow, wow. Das ist, das ist gerade so ein richtiger Matrix-Shit. Das Programm hat nicht richtig geladen. <laughs> What the fuck? Ich muss der Matrix entkommen. Schnell. Jetzt oder nie. Nein, wo bin ich? Da. Da. Okay, ich wollte schon sagen. Scheiße, sie holt mich ein. Wir müssen hier weglaufen. Nein, du bekommst mich nicht. Scheiße, ich laufe in die falsche Richtung. Checken wir mal einen Dungeon. Wobei ich befürchte, dass es nicht spielbar ist mit den Lags, die hier gerade vonstatten gehen. Der Server ist so halb am Abschmieren, wie man hier gerade sieht. Ich weiß nicht mal, wie viele Spieler hier auf dem Server sind. Anscheinend sind es nur wir drei. Und trotzdem hat der Server schon zu kämpfen. Scheiße, ich kann der Matrix nicht mehr entfliehen. Sie hat mich eingeholt. Ich werde mein ganzes Leben hier in dieser virtuellen Realität verbringen. Gegen so eine... Gegen so ein Fantasy-MMO in VR hätte ich echt nichts. Könnte schlimmer sein. Zum Beispiel... Ich weiß nicht. Eine virtuelle äh, Realität, wo man... Wo man arbeiten muss, wo man Steuern zahlen muss. Wo man seine Rechnungen zahlen muss und so. Ach, das wäre schon scheiße, ne? Wie weit kann man rauszoomen? Oh, sehr weit. Alter, wie weit kann man denn rauszoomen? What the fuck? Äh, ich weiß nicht, ob das so normal sein soll. Ich bin nur ein kleiner... Ein kleines Staubkorn in diesem riesigen Meer aus, aus Wolken. Ein Lagerfeuer. Ein Wegpunkt. Es gibt Wegpunkte? Oh, <gasps> nee. Okay, cool. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, über so einen kleinen Wegpunkt zu stolpern, ist wahrscheinlich sehr gering auf dieser riesigen Map, aber, aber cool, ja. Badadam, badada, badada, badadam, badada, badada, badada, badada, badada. Da ist der Dungeon. Ich bin bereit. Oh, man sieht gar nichts. So, schon besser. Zwei Stunden später. Fünfzig Jahre später. Sechseinhalb Stunden später. Wie tief der geht. Das hätte man echt mal ein bisschen kürzer konzipieren können. Aber egal, wir sind unten. Hier gibt es verschiedene Gänge. Mal schauen, was uns erwartet. Angry Giant Orc. Okay, wir haben das erste aggressive Monster. Äh, ich denke, ich werde mich hier erstmal mit Nahrung versorgen. Jetzt mal schön auf die Quickleiste ziehen. Oh, es sind sogar mehrere Monster. Warte, ich baite den mal. Komm mal her. Ich bin Level Up, nice. Komm, gib mir eine geile Waffe. Purple Linen Cold. Oh, ich habe Schulterpads erhalten und ein Damage Longsword, 2 bis 10 Schaden, das ist nicht gerade gut. Level 14. Was habe ich erhalten? Dwarven Cheese. Das ist sehr underwhelming. Okay, das war der erste Bossraum. Das wird knapp. Yes. Diesmal aber kein Level Up. Ich bin empört. Ich habe Collar erhalten. Wieder. Oh, ein normales Mob. Ja, danke. danke. hier rumzuspringen. Ich erwische das kaum, weil es hier die ganze Zeit rumspringt. Das ist mega flink. Alter, bleib doch stehen. So, einen Warpen Cheese erhalten. Damage Longsword, Simple Longsword, Iron Chestplate. Oh ja. Armor 0, Armor 0. Hä? Rugged Shirt Armor 0. Iron Chestplate, Armor 0. Scam. Ist das hier alles kosmetisch oder was? Armor 0. Wie kann eine Eisenbrustplatte 0 Armor haben? Das ist doch gerickt. Armor 0. Ich fühle mich verarscht. Ach nee, das ist es nicht, warte. Hier. Armor 0. Was soll das? Steelbelt. Armor, da steht noch nicht mal Armor. Das ist einfach nur Dekoration. Ich werde hier konstant gescammt. Es geht ja noch weiter nach unten. Iron Shoulder Guards. Komm, gib mir Armor. Armor 0. Ich verstehe es nicht. Das ist der reinste Scam. Was habe ich bekommen? Ornamented Greatsword. Komm, das, das hört sich gut an. Ornamented Greatsword. 2 zwei bis 10. Wow. Wieso haben alle Waffen die gleichen Schadenswerte? Es ist egal, ob ich einen Damage Longsword habe oder einen Ornamental Longsword, äh, Greatsword. 2 bis 10, 2 bis 10. Das ist... Ich fühle mich... Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich verarscht. Wie kann ich denn meine, meine Schadenswerte erhöhen, wenn nicht durch die Ausrüstung? Wahrscheinlich nur durchs Level. Scepter of Regeneration. 15 bis 18. Endlich mal was anderes hier. 1, 1, 1, 1, 1. Wieso mache ich so wenig Schaden an dem? Ich dachte, das, das hat 15 bis 18 Schaden. Das ist auch ein Scam. Diese ganzen Zahlen sind ein Scam. Das ist ein reiner Scam. Damage Greatsword, lass mich raten, 2 bis 10. Das ist alles 2 bis 10. Es ist alles nur 2 bis 10, es ist alles eine Lüge. Ich muss schnell was aufheben. Nein, ich bin tot. <laughs> Scheiße. Ja. Ich habe sehr viel Scam heute aufgehoben. Und ich kann nicht sagen, dass mir das Spaß macht. Das war Valoran, ein Cube World Klon in einer sehr, sehr, sehr frühen Phase. Es sieht wirklich eins zu eins aus wie Cube World, aber es hat nicht viel Content und man wird sehr viel gescammt, wie ihr ja gerade gesehen habt im Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich für den beschissenen YouTube-Algorithmus ein Like da und abonniert, wenn ihr es noch nicht schon getan habt. Und schreibt mir in den Kommis, ob ihr Valorant auch gezockt habt, was eure Erfahrungen sind, wie ihr das Spiel findet, ähm, ob ihr Cube World gezockt habt und wie ihr das fandet, eure Erfahrungen damit. Ich lese das immer sehr gerne. Und schaut bei mir auf jeden Fall auf dem Twitch-Kanal vorbei. Ich streame immer dienstags, donnerstags und samstags. Sagt Hallo und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein! Nice. Sind ein gutes Team, Barrett. Ja, aber nicht tiefer. <laughs> oh, holy shit. What? Ein Behemoth? Okay.